Sare, zintzilik irratira iristen da. Llega a zintzilik irratira. Iza horraketen eta dispersioen aurka. Sobre la dispersión y los derechos humanos. Sare, hileroko saioa, FM e unean. Sare, un programa mensual en la FM 100. Ahots desberdin dispersioarekin amaitzeko. Diferentes voces para acabar con la dispersión. Bederatxitatik amarretara. De 9 a 10. datorrengo asteazken emezortzian. El próximo miércoles, día 18.